Hallo. Hallo, Robbie van Up. Hey. Welkom. ik had net even in de chat gevraagd wie wil er een random Steam game winnen. Oké. De Surge komt in 3, 2, 1. Bam, de, search. Surge. Ja, de Surge. Oké, nice. Dat is een eh, PC-code of wat is dat? Dat is een Steam-code, ja. Dat is PC. Ja, dat is PC. Zover ben ik nog mee. Robby, ja. one-up. Oh, ja. Hoe verloopt het? Goed, hè? Ja? Ik ben blij van hier rond te lopen en zoveel blije gezichten te zien, jong en oud. Uh Ja. En eh, wat doe jij precies binnen OneUp? Wat doe jij niet? <laughs> nee, nee, we zijn een, een, heel close team dat goed samenwerkt, maar mainly community management. Dus sociale media, eh, de website op poten zetten, eh, maar ook een beetje de contact met de lokale gaming scene. Dus voor de Belgian Game Awards en zo, de contact met de indie games. en een paar leuke concepten bedenken, zoals de Studio Brussel Booth met die verschillende indie games, rhythm games daar voel ik mij in mijn element als ik daarmee mag bezig zijn. Hoeveel voorbereiding heb jij nodig om de One-Up Conference klaar te krijgen? Heel, heel veel. Ja? Ja. Ik denk niet dat je ooit het gevoel hebt dat je klaar bent daarmee. Oké. Dus altijd ga je wel denken, ik kan meer doen. En hoe vroeg begint je eraan? Um, eerst vooral kijken voor one-up zelf. Het eerste dat je mee moet beginnen is een datum bepalen dat interessant is. Vorig jaar hebben we dan februari gepakt, die we nog aangehouden. Eh, ten tweede is natuurlijk zien dat er interessante content is. Mhm. Dan ga je gaan shoppen eigenlijk bij alle games die uitkomen. De publishers gaan vragen van wat wil jij brengen aan de, aan de mensen. En ook andere dingen, zo belevenissen die leuk zijn, zoals deze leuke Game Mania boef hier. Dank u, dank u. <laughs> Goed gedaan. Dank u. En eh, ja, dan is het vooral bezoekerswerving. Hè. Ja. Eh, en dan moet je sociale media, de pers mee hebben. Ehm, en zien dat je zoveel mogelijk ogen en oren krijgt op je evenement dat gaat plaatsvinden. Want het is niet evident om iets nieuws af te komen. Nee, dat zal wel. Dat zal wel. En krijg, je ook, krijg ook hulp van eh, de stad Kortrijk dan? Ja, Start Kortrijk helpt daar ook een beetje in bij. Eh, zeker voor de Belgian Game Awards en de conferenties hun interesse wel, voor daar te zijn. Want uh, Kortrijk wil ook van de regio zo'n soort van gaming hub maken. Ja. waar ze een paar plannen mee hebben. En dat is dan ook weer dicht verbonden met uh, DAE, die hier eerder bij jullie geweest is. Ja. Dat die dan toch een goede opleiding hebben en zo. Ik vind het heel jammer dat ik geboren ben wanneer ik geboren ben, want anders had ik daar zeker gestudeerd. ja, Ik heb, we hebben hier Sophie ook, die was eh, eigenlijk, eh, eigenlijk voor haarzelf aan het vragen van hoe ziet zo'n gameopleiding eruit, want ik ben eigenlijk ook wel geïnteresseerd. Sophie kan meebabbelen trouwens. <laughs> Hallo. ja, ja, maar dan zelfs gewoon ja, ik wil games maken, maar ik zou dan nog niet eens weten in welke categorie dat ik terecht wil komen. Ja. Is dat grafisch? Is dat programmeren? Is dat game design en stories? Er zijn zoveel verschillende dingen. En nu door community management te doen, niet alleen voor OneUp, maar ook voor een paar games hier aanwezig, heb ik dan toch nog een beetje die, die droom kunnen waarmaken. Wat, wat is community management precies? Wat houdt dat in? Dat is eigenlijk het mensen bewust maken dat je iets aan het doen bent. Is dat OneUp? Is dat een game? Is dat ja, gewoon een product dat je bent of zo? Dan wil je mensen daar warm voor maken. En dat kun je op verschillende manieren doen. En de, de aanpak die vandaag het meest courant is, is sociale media. Ja. Dat is Twitter, Facebook, Instagram stories maken, posts plaatsen die mensen interessant vinden en ook engagen met hun. Want ik wil ook zoveel mogelijk, als ik dan voor een game werk of zo, is ook altijd een van de dingen dat ik zeg van spreek zoveel mogelijk met de mensen. Hoe vroeger dat je aan die game begint en aan de mensen invloed kunt hebben, hoe meer dat die meestrijders strijders worden eigenlijk in je oorlog van help mij hier een succes van te maken. Ja, ik denk dat het hele early access concept daar ook wel bij helpt. Hè? Inderdaad. We hebben hier een paar developers eh, op de stand gehad die ook zeiden van kijk, we hebben onze game momenteel in early access zitten. We krijgen feedback van de community op basis van wat ze spelen en daar doen we dan ook echt daadwerkelijk dingen mee. Wat, dat, wat dat vroeger eigenlijk totaal niet mogelijk was. hè? Dan, was het een game maken, een game uitbrengen en dan was het een beetje gedaan. En dat kan over hele voor de programmeurs simpele dingen gaan, maar toch interessant voor de community. Gelijk als je Nanotail neemt bijvoorbeeld, die uh geweest zijn hun monstertjes of enemies zijn al gemaakt. Maar dan vragen ze aan de community, en hoe gaan we dat noemen? Wat gaat de naam daarvan zijn? Ja. En dat zijn zo'n simpele dingen, maar iedereen thuis is direct getriggerd van ik wil daaraan meehelpen. Ja. En ook al was hun stem maar één van die 500 stemmen dat uiteindelijk de keuze gewonnen heeft, toch dus iets van ik heb dat gemaakt. ik heb daar een aan bijgedragen. En dat is een leuk gevoel. Een goed voorbeeld van, van zo'n community eh, eh, eh, betrekken bij hetgeen dat je doet is de Audience Award natuurlijk. Ja, We hebben bij Game Mania de Audience Award samen met jullie ook georganiseerd. Dat was leuk verlopen. Dat was heel leuk verlopen en, en, dat was ook heel fijn voor ons te zien dat er, dat er daadwerkelijk mensen genoeg interesse hebben in eigenlijk zeker. hetgeen dat we hier lokaal doen om ook een stem te laten... En, en ook voor de game zelf is dat eigenlijk een kickstarter, want bij de de jury, zoals je, je zat mee in de jury. Ja. maar het spel spelen door de jury is eigenlijk, je hebt je werk al gedaan. Dus de game is af, die moet gewoon goed zijn, de jury gaat die beoordelen en daar stopt het eigenlijk een beetje voor uw game die al uit is. Uh-huh. Maar bij die Audience Award is het dan heel interessant om die terug in hun startblokken te zien schieten van, we moeten het publiek mee hebben, ze moeten voor ons stemmen, niet voor die anderen. <laughs> Ja, het, was, het was heel spannend. Ik vond de Belgian Game Awards ook heel tof om te volgen. Ehm, hoe is dat allemaal verlopen? Want eh, daar waren best wel wat sprekers, ook bekende mensen die eigenlijk daar... Ja, voor eh, de award uit te reiken. Hè maar dat is dan ook vooral ja, de Belgian Game Awards eh, mogelijk maken. Dat is niet zo heel erg evident. Ik heb de show zelf gezien, die komt trouwens maandag eh, online te staan op YouTube, hoop ik. Ik heb de beelden al, maar ik zal ze nog een beetje moeten bewerken. <laughs> Eh, en ja, gewoon om dat mogelijk te maken, zo'n grootse show, daar komt toch wel wat bij kijken. Ja, en dan heb je sponsors nodig. En dan zijn die blij dat die sponsors, omdat ze meehelpen het mogelijk te maken hebben, dat die even op het podium mogen komen en hun momentje in de spotlight hebben. Ook. Waar krijg je het meeste energie van als je de One Up Conference en de Belgian Game Awards organiseert? Was voor u, wanneer zit je blij? Eh, op, in de aanloop er naartoe, vooral als ik gewoon zo dingen deel en ik zie mensen daar interactie mee hebben en daar ook warm voor lopen en even enthousiast zijn voor de dingen die ik enthousiast voor ben. En dan nu gewoon van hier rondlopen en zien dat alles op zijn pootjes komt. Want het ziet er prachtig uit met het kasteel en die catwalk en zo. Maar wij zien dat op voorhand enkel als, als tekeningen op papier. Wij zelf zijn er ook heel benieuwd naar hoe dat, ja, dat gaat zijn de dagen op voorhand. We krijgen daar nog eens wat foto's toegestuurd van wie het aan het maken is. Maar dat is van, oh, ik hoop dat het weer zo goed was als vorig jaar en dat er het weer boomkop is. En als je dan hier binnenloopt en je ziet van, ja, oké, die sfeer zit helemaal oké, dat is super die Belgian Game Awards zaten voor mij zelf een paar verrassingen toe. Ik zag in één keer tijdens de testing dan die, die little bit, die fireworks, ja, ja. of die vuurscheiters zoals we het in dialect zouden zeggen. En dat was van, ik wist niet dat we vuurwerk hadden, maar dat is cool. Dat zijn er ook nog verrassingen voor u. Ook misschien als je rondloopt, dat je denkt van, ah Nee, nee, van content was ik van alles op de hoogte, want ik heb voor, bij heel veel wel een, een tandje bijgestoken. En we hebben heel veel hulp gehad ook van andere mensen. Maar dat is het wel in overleg van wie zitten we op welke locatie, met wie hebben we contact. En ook vooral mijn rol op voorhand van hoe maak ik de mensen bewust dat uw content aanwezig gaat zijn op voorhand. Ja, ja, ja. Voor een beetje een interessante grafische afbeelding te maken, er een beetje tekst bij zetten dat mensen meer betrekking geeft ertoe. Ja, en dat vind ik ook een heel leuk jobje om te doen. Cool, klinkt ook heel fijn. Ja. Ik denk dat heel veel mensen uw job ook wel interessant zouden vinden om te doen. Ja, er zijn al een paar mensen die me aangesproken hebben van wat moet ik doen voor bij u stagiair te worden onder u. En wat dus, moeten ze doen? Eh, Kunnen ik heb al één iemand dat in de studio Brussel behoeft er juist zat, Andreas, dat eh, mijn stagiair is nu bij mij. En dan diegene dat er nu in staat, die is ook al gezegd van ja, eh, ik heb zeker wel interesse daarin, dus Super. dat is leuk. Super. Maar, hoe, hoe is het idee van OneUp eigenlijk? waar komt het idee van om dit te organiseren? Eh, dat idee kwam eigenlijk van ehm, twee mensen die hier het vorige jaar vooral aan meegewerkt hebben, Mike en Dave. En die zeiden van ja, we moeten iets hebben voor de. Ja, hetgeen, het, waarschijnlijk het DAE-verhaal zal over brain, dingen, brain drain gegaan hebben en zo. En ze, mogen, ze studeren hier, maar ze gaan naar het buitenland. Ja. En OneUp is een van die puzzelstukjes dat wij denken dat daarbij kan helpen voor toch wat meer mensen lokaal te houden en de industrie hier te doen groeien. Ja, ja. En dat heeft eigenlijk maar, we hebben eigenlijk maar twee doelpunten voor een eigen, voor er een succes van te maken. En dat eerste is dan inderdaad van de Belgische gamesindustrie te helpen doen groeien. En het tweede is, en dat is eigenlijk ook in line met dat eerste, dat er hier mensen rondlopen, jonge gezinnen, eh, vaders en moeders met jonge kinderen. En dat dat stigma van vroeger van het zijn maar games, dat dat mhm. wegvalt. En als nu een kind tegen hun zou zeggen van ah, ik wil later wel iets met games doen, al is het maken van games, al is dat games streamen of alle andere mogelijke jobs die je daarin kan doen, of marketing zoals ik zelf. Dat, dat die ouders nu niet gaan zeggen van nee, doe dat maar niet, dat komt niet goed. Dat ze nu iets hebben van ja, nee, oké, daar, daar is wel een toekomst in. Ja, ik kan, me wel, ik kan me wel voorstellen dat videogames voor een bepaalde generatie echt iets is wat, dat, wat dat je je zoon of dochter misschien niet in wilt zien verder gaan. Nee, inderdaad. Maar als je dan inderdaad hier ziet wat er allemaal rond aan het gebeuren is. De DAE, de opleiding staat hier ook. Ik heb daar straks een gesprek gehad met, eh, met de DAE. Die, die ja, die opleiding zit gewoon keigoed in elkaar. dat, is, dat, is, een volwaardige job die je daar krijgt. En ook het feit dat nog eens dat de DAE zo hoog aangeschreven staat internationaal. ik heb ook gehoord dat 90% of zo van iedereen die afstudeert, dat die ook daadwerkelijk de jobmarkt ingaan en werk vinden bij een, een, een lokale developer of een internationale developer zelf. Ja, en dat was jaren geleden zou ik dat niet mogelijk geacht hebben. Toen was het aantal games die uitkwam ook zo klein, omdat de mogelijkheden er niet waren, de tools waren er niet. Maar nu de engines waarin je games maakt zijn bijna voor iedereen beschikbaar. En het is gewoon, heb je de wilskracht, heb je de motivatie, wilt je ervoor werken, dan kun je het waarschijnlijk wel mogelijk maken. Ja, en dus dat is eigenlijk prachtig dat dat kan. Ja, dat is, dat is echt heel mooi. Ik weet nog, toen, toen ik in de, in de videogame-industrie begon, dat was ondertussen ook al 15 jaar geleden. Uh... Hier aanwezig en ik stelde hun alle moeilijke vragen van en waar haalt je budget vandaan voor marketing en voor de website te maken en voor eigen loon uit te betalen. Want het einde van de dag moet je eten en een woonst hebben en zo. Zeker. Maar hoe doet je dat als je een game aan het maken bent? En dan kwam dat toch heel vaak terug van, oeh, er is in België geen publisher, dus we moeten altijd in het buitenland gaan spreken. En dat was ook een van die dingen dat ik dan nadien heel blij was om te zien dat er die stappen kwamen in België, van dat ook uit de grond te beginnen stampen. misschien voor, voor, voor mensen die het niet weten, wat doet een publisher eigenlijk? Die, ja, de games maken, dat is maar één kant van het verhaal. Maar dan de marketing bijvoorbeeld, dus wat ik dan doe als job, dat is eh, meestal iets dat de game developers zelf niet wil bezig willen zijn. Je hebt er dat daar heel vlot invallen en dat zelf heel goed kunnen doen. Maar je hebt dan ook andere mensen die gewoon iets hebben van nee, ik wil alleen mijn art maken. Nee, ik wil alleen mijn code schrijven. Dat naar buiten brengen van de game of zo, dat is voor iemand anders. Dat is dan meestal een rol voor de, de publisher. Ehm, als je traditioneel gaat kijken naar de rol van een publisher globaal gezien, dan ga je ook heel vaak hebben dat gewoon het geld van hun komt. Dus de game desk maken, een proof of concept, iets heel kort speelbaar, 5 à 10 minuten, gewoon heel even kort grafisch van. Ik denk dat mijn game er zo gaat uitzien, maar ik heb uh-huh. de middelen er niet voor. Uh-huh. En dan steekt de publisher daar de, de financiering achter die nodig is. Eh, en ook ja, er, er komen zoveel papierwerk bij kijken. Niemand houdt van papierwerk, hè? Nee, nee, nee. Maar voor je game op Steam te krijgen, dus de stappen die je moet doorlopen om voor dat allemaal te doen. Of in België voor. Ehm, voor funding te krijgen. In België hebben we een heel prachtig concept met dat VAF-funding, dat ze kunnen zowel voor op voorhand een proof of concept te maken dan, of de development van de game zelf mogelijk te maken, en achteraf misschien zelfs het marketing vooral. Dat zijn allemaal ehm, ja, funding opties die ze aanbieden eigenlijk. Maar daar komt papierwerk bij kijken en dat is niet evident. En dat is ah, ook weer zoiets waar een publisher bij kan helpen. Een developer wil developen, die wil niet noodzakelijk de papieren zitten in te vullen. En jullie maken het eigenlijk wel makkelijker voor hen om echt aan een game bezig te zijn. Inderdaad. Daar komt het dan op neer. Wat eh, Was volgens jou nog de grootste uitdaging eh, om Belgische games internationaal echt te laten, ja, de, de bekendheid te geven die ze, die ze verdienen eigenlijk? ja, het, antwoord daarop is niet makkelijk. Eh, want als het zo makkelijk was, dan was het waarschijnlijk het allemaal gedaan. Ja. Ik denk dat daar ook een heel groot stuk geluk bij komt kijken. Dus heel veel games zijn goed en heel veel games krijgen wel een paar ogen. Maar net om, ik zei er juist, het is nu tegenwoordig zo makkelijk. Ik ga het niet onderschatten, het is niet makkelijk om een game te maken. Maar de middelen zijn er, er zijn meer mensen in geïnteresseerd, de markt is gegroeid, dus meer mensen zijn ermee bezig. Maar moet maar een keer op Steam of op Xbox of op Switch gaan kijken hoeveel games er elke dag uitkomen. Het is een overaanbod bijna. Dus je moet eigenlijk al een heel uniek concept hebben en zelfs dan nog het geluk hebben dat een paar mensen dat oppikken, dat uniek concept, en zelf beginnen delen over hun netwerken. Ja. Als je echt wil dat het een succes wordt. Ja, ik heb, Want moest ik de, de, succesformule kennen voor een game te maken en zeggen van ja, ik ga daar eens aan beginnen en ik word de bestselling game op alle platformen ooit, dan zou ik het natuurlijk ook gewoon doen en iedereen zou mij kopiëren en zo. Maar Uiteraard. dat boek moet nog geschreven worden. Ja, maar dat, eh, dat, past bij een gesprek wat ik had met de, de, developers van Journey for Elysium. Ja. Eh, die zaten hier ook op de zetel en we waren erover bezig van hoe zijn jullie tot het, eh, tot het thema van de game eigenlijk gekomen? En toen kwam het ook ter sprake, eh, in een, in een eh, vroeg stadium van de game hadden wij nog combat in de game zitten. En crafting. En, crafting en veel meer systemen. Maar toen hebben ze de, de keuze gemaakt van, maar er zijn zoveel andere games die dit al aan het doen zijn. Als we ons nu gaan focussen op wat ons uniek maakt, en dat was dan de narrative storytelling en ook het grafische aspect, het zwart-witte. En dat hebben ze heel goed gedaan, want ze hebben de Narrative Awards gewonnen. Hè? Exact, en dat hebben ze heel goed gedaan. En, en ik denk dat dat een wijze keuze was, dat ze zich echt zijn gaan focussen op wat is de USP en wat kunnen wij uitdragen en waarmee gaan we eigenlijk ja, veel meer ogen op ons krijgen. Inderdaad. Maar dat is dan ja, hier alleen in België. Hier zijn nu denk ik 17 eh, indie games aanwezig van Belgische bodem. Ja. En ja, ik denk dat in België ze trouwens elkaar niet beschouwen als concurrentie. Nee, dat zegt ook iedereen, allemaal collega's. Het is niet dat, je, dat, dat, dat, iemand gaat kopen en gaat zeggen, ik ga één game kopen uit België. Nee, als je dan toch over concurrentie spreekt, dan eigenlijk aan het concurreren met iedereen over de hele wereld. Dus dat, het is beter dat je elkaar helpt dan. Ja, ja. Dus ja, denk je dat, er, eh, dat eh, eh, mensen die games kopen, dat er een, een, een iets te vertellen valt voor het feit dat, dat mensen Belgische games specifiek gaan kopen? Zeker. Ik denk dat er wel een beetje goodwill in zit horen. Maar dat is ook niet altijd iets dat je heel mee naar buiten pakt. Want eh, je, krijgt, maar één bron van communicatie, al is dat Twitter of de Steam-pagina of zo. Kan je wel zeggen van dit is een game gemaakt in België, maar het percentage van mensen dat je daarmee bereikt, dat effectief van oh, deze België is zo klein dat dat eigenlijk niet worth the effort is ja. voor dat op zo'n platform te doen, maar dan wel hier. Ja, ja. En dan valt dan wel heel erg op dat als mensen hier games aan het spelen zijn en ze vangen op van, ah ja, je spreekt Nederlands. Ah ja, ik heb de, ik heb de game gemaakt en ik ben hier van België ah ja, dat is interessant. En waar kan ik dat kopen? Omdat die direct zo dat vaderlandsliefde, wat zo te noemen, ja, ja, ik trots, jullie wel steunen. Ja, ja, ja, en ook waarschijnlijk, heel veel mensen die hier komen, zijn er zich ook totaal niet van bewust dat er zoveel games in België gemaakt nee, nee, Dus, dat is echt een ongekend aantal nu. Ja. Zelfs door even een, een, blik achter de schermen te werpen bij de Belgian Game Awards, hebben wij intern gedelibereerd van, gaan we dat wel twee jaar op rij doen? We hebben dat vorig jaar gedaan, waren 50 indieningen gaan we niet gewoon diezelfde 50 titels opnieuw zien en gaat dat hier een saaie bedoeling worden. Maar dan met, door die Most Anticipated categorie kon je wel al zien, vandaar was, je kunt waarschijnlijk erover meespreken, was heel moeilijk om daar je favorieten te kiezen. Het was echt heel moeilijk. Het was ongelooflijk hoeveel aankomende games dat er, eh, ja, dat nog in de startblokken staan, die nog ontwikkeld worden, waarvan dat ik dacht van man. En dat schuift dan eigenlijk gewoon op, hè. Die, die, al die games in die ene categorie, die worden dan verspreid naar de volgende categorieën vorig jaar. We hebben dan al gesproken met een studio Brussel dat zegt van, oh ja, en waarom geen audio-categorie? Ja. Daar heb je heel groot gelijk in. We gaan volgende keer een audio-categorie doen. Ik, ik heb het net ook nog met de DAE over audio gehad. En ik, ik zei nog tegen... Onderschat in de videogamesindustrie. Bijna iedereen doet dat als laatste en dat, is, dat, is niet, dat is niet correct. Maar, ja. ook onderschat door gamers. Want ik, zei ook net tegen, tegen de persoon die je zat van, audio is iets... Als je het niet merkt, dan is het goed gedaan. Ik zou iedereen een keer aanraden om Final Fantasy te gaan spelen met het geluid van de tv af. Je gaat niet zo meegesleept worden in het verhaal als je die, dan muziek niet hebt ik, had, ik had de vergelijking gemaakt van als je eet en je doet geen zout en peper op je eten, dat is hetzelfde als er geen audio, goed nagedacht is over audio in de game. De ehm, spice of life. Ja, de spice of life en de spice of games. Maar tegelijkertijd, als je mij zou vragen van, ah ja, en hoe noemt die, die muziek in die game? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, bij een paar uitzonderingen na. Maar het is, het zo broodnodig. Het is daarom ook dat we vorig jaar een interessante talk hadden op de conference van, nu moet ik wel eventjes nadenken over haar naam, eh, Channel Summers. En dat was een talk puur over de audio in games. En dat was ons nadien ook al gezegd van, ja, wel tof dat je daar aandacht aan gegeven hebt, want het wordt vaak onderschat hoe moeilijk dat is. En, en van dit jaar hadden jullie een eh, eh, narrative designer die een talk heeft gegeven. Ja, Susan O'Connor. Wat is daar allemaal uit, uit voortgevloeid? Waar had zij het vooral over dan? Goh, ik heb enkel alleen haar talk gezien. En dat gaat dan over de complexiteiten van een verhaal voor videogames te schrijven. Want uh, een van haar interessantste talking points daarover is van hoe hou je je speler tegen van die skipknop in te duwen. Ja. En als ze de skipknop induwen, hoe krijg je ze nog mee in het verhaal? Ook al hebben ze vijf keer skip ingeduwd, maar de zesde keer denken ze, ik ga toch eens lezen wat er hier staat. Maar dat ze toch het verhaal begrepen hebben. En dat moet zo ja. ingewikkeld zijn. Dat zal ook wel environmental storytelling dan zijn dat je moet toevoegen. ook weer maar zij had daar wel een heel interessant gezegd dat ik nog nooit had gehoord eerder. Waarschijnlijk alle andere storywriters wel, maar dat voor mij een klik gaf. En dat was ehm, alle dingen die je personage beleeft, laat je beter beleven door de side characters, door de NPC's. Want ah, daar heb je controle over. Ah, die doen wat jij ze programmeert om te doen. Als je te veel dingen laat afhangen van de player character en die doet hele rare dingen in het verhaal dat je nooit zelf had kunnen anticiperen, dan is dat heel moeilijk om daar een verhaal voor te schrijven. Ja, en zeker met, ah zeker met VR-games. Daar had ik het ook met Journey of Elysium over. Je weet totaal niet waar dat de, eh, waar dat de eh, speler gaat kijken. in de ogen ergens naartoe gidsen is ongelooflijk moeilijk omdat ze, ze niet gewoon een, een 360 graden ronddraaien voelen, maar het is echt alle mogelijke richtingen moet je in gedachten houden. Ja, er komt zoveel bij kijken bij game development. Heel veel respect voor iedereen die erin werkt. Ik wou het net zeggen, ik zou het zelf allemaal niet kunnen. Eh, eh, maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die nu aan het meekijken zijn. Die zoiets hebben van ik wil, er, ik wil er zelf aan beginnen. Of misschien mensen die al een game gemaakt hebben of zo. Is er een mogelijkheid dat zij hun, hun concepten eigenlijk kunnen indienen bij de Belgian Game Awards? Of hoe worden die games uitgekozen? Nee, de games kiezen we zelf nooit uit eigenlijk. Dus die worden zelf ingediend door de developers zelf. Um, wij kondigen dat meestal ergens aan eind september, oktober, omdat als we het in februari zouden houden, de datum van de volgende editie, dan kondigen we dat daar ergens aan en dan doen we eigenlijk gewoon een oproep op sociale media via alle mogelijke manieren. Dan doen we ook een persbericht en dan zien we zeker dat dat geweten is, dat er een nieuwe editie aankomt. En dan koos het eigenlijk van, dien jouw game in. Het eerste jaar hadden we daar het concept van, je dient jouw game in, je kiest zelf welke categorieën. Ja. Dit jaar had ik dan gedaan voor. ik ken alles wel in België, we zullen zelf de categorieën kiezen, maar dan leek dat toch net iets moeilijker te zijn van, ja, wat qualified er nu net voor narrative? Ja. Wat qualified er, die regels dan gaan bedenken van wat qualified nu juist voor die categorie is toch wel heel erg moeilijk. Maar het gaat altijd hetzelfde principe blijven, dat is, hallo, de Belgische Game Awards gaan terug beginnen, hier is het formulier, dien gewoon in en doe mee. Want één dingetje dat ik van het jaar wel erg jammer vond, was de Best Student categorie. Dus als je zelf dat gemerkt hebt, heb je daar niet voor moeten nomineren. Nee. Dat was, eh, er hebben maar drie games ingediend. Er was een mogelijkheid van vier games te nomineren. En Ik zou verwachten persoonlijk dat daar 20, 25, 30 games worden ingediend. Iedereen dat? Geen idee. Geen idee. De communicatie was er. Ik weet niet of dat mensen zichzelf te onzeker nog voelen of zo. Misschien wel, ja. ja. Want ik zelf heb ook een game-studie proberen doen in 2005, 2008, maar dat werd halverwege geëvolueerd naar een ja, we hebben geen goede lectoren daarvoor, nu is het webdesign. Dat, was, dat was, toen in Mechelen. en zo, maar daar heb ik ook in mijn één jaar en half dan dat ik daarmee bezig geweest ook een paar flash games gemaakt. En oké, die waren misschien niet het beste of maar daar zaten wel elementen in dat ik dan trots op was. En ik zou dat zeker ingediend hebben. Nooit niet geschoten, altijd mis, hè. Ah, dat is waar, dat is waar. Ja. Wat, wat is zo'n beetje uw favoriete game van het moment? Wat, wat vind jij echt ongelooflijk cool. Wat moet iedereen checken? Daarvoor moet ik niet ver kijken. Eh, als ik buit naar buitenland zou kijken, dan de, de, games die ik in de studio Brussel Boef gekregen heb. Daar staat zowel Avicii in als Arrow en dat zijn twee rhythm games. Ja. En we hebben het juist over muziek gehad in games en hoe belangrijk dat is en dat ik dat eigenlijk niet besefte en zo. Maar daar draait het volledige spel over het ritme van de muziek. En dat waren zelfs titels die ik nog niet kon of zo. Maar dat is gewoon als dat allemaal samenkomt. Die visuele dingen, die gameplay en de muziek, dat is voor mij ecstasy. Ja. Ik had dat ook in mijn review trouwens zo geschreven van Arrow of zo. Dan moet je zo een, witte lijn doorheen het pad volgen. Dat is eigenlijk een line of digital coke snorten. Ik heb zelfs nooit dingen gebruikt of zo. Ik vond het gewoon een leuke beeldspraak. <laughs> en, uh, en dat was gewoon van, dat is van, ja, dat is goed. En dat je dan ook zo van, zo'n subpack of zoiets van subwoofer en een goede headset of zo, dan kan ik mij volledig in een game verliezen. Dus je hebt ook, waren dan ook fan van Guitar Hero in de tijd en zo? Of? Ja, maar het is vreemd genoeg geleden van op de Wii met Guitar Hero dat ik moest spelen. En ik weet niet dat dat er bekend mee was, maar dat was dan nog, er was ik weet niet veel latency tussen die gitaar en de Wii en de tv. Dat, ik eigenlijk op die plek terug moest spelen, zo twee seconden voordat dat blokje aankwam. Dat was echt van, op een uur de wij erop. Dat heb ik inderdaad ook nog wel gespeeld. En zie eh, daar mijn vrouw naar mijn fotootjes trekken. Hallo. Hallo. Hallo. Dag Vee. <laughs> Wil jij mee op de stream komen? Nee, nee het is goed van deze kant van het Mag hè, je mag erbij komen, dan, dan, dan kom je op de, op, de, stream eigenlijk hè. Maar als je niet wil, moet je niet hoor. Ja, het moet niet hoor. <laughs> Kijk, schattig. ja, dat is mijn dochtertje Vee. Valt dat, goed te, combineren, valt dat goed te combineren met al het werk dat je hebt, in no gezin? Comment. <laughs> nee, nee het is, dat valt inderdaad goed te combineren. Dat is alleen maar mogelijk dankzij mijn prachtige vrouw die daar staat, dat alles doet voor mij. Dus dat, ze, ja, dat, dat ik deze fulltime job kan doen, want het is meer dan een fulltime job soms. Dus, er eh, komt heel veel bij kijken. Een 9-to-5 kan je dan nooit noemen. Community management is voor iedereen dat in deze sector iets wil doen. Besef wel dat je job gaat nooit stil zijn eh, na de uren. Ah, ik denk dat we de volgende, de, volgende persoon is staat hier al te trappelen en te wachten. Robby? En die gaat heel interessante dingen te vertellen hebben, want ik ben een hele grote fan van hun game. Ik ook, ik ook. Dus ik ga de pieren uit die neus halen. Echt een moeilijke is niet waar. We gaan gewoon een gezellig gesprek hebben. Ik ga uitchecken en ik ga mijn, eh, mijn familie vastpakken. Dat is eh, heel goed. Het was heel aangenaam. Jij heel veel bedankt. Ik ga mijn drankje wel terug meepikken. Pak je drankje mee en ik zou zeggen tot volgend jaar. Zeker, hè? Laten we, laten we, dat afspreken. Kijk, goed, maat. Dankjewel, Robbie. Geef de even een headset door? Ja, ik ga dat hier doen. Alright. Dankjewel. Dat was Robbie van de One Up Conference. Hij gaat eh, druk verder werken en naar zijn prachtige gezinnetje gaan. Het dochtertje van Robbie zit hier vol, vol spanning te wachten tot haar papa komt. Hallo. Wat is jouw naam? Vee, dat is een prachtige naam. Je ziet er ook een beetje als een veetje uit.